joriy yilning 1-23 noyabr kunlari telekuzatuvchilarda profilaktika ishlari o'tkazilishi sababli hududlar bo'ylab navbat bilan bir kun tungi soat 1 dan 6 gacha O'zbekiston telekanallarining faoliyati to'xtatiladi. Bu haqida Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar rivojlantirish vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, to'xtatishlar kuzatilgan vaqtda abonent uskunasi tuner va televizor sozlamalarini o'zgartirish tavsiya etilmaydi qaysi viloyatda qachon profilaktika amalga oshirilishini ushbu havola orqali bilib oling bmdukning raqamli teledasturlarni shakllantirish qurilmalarida teleradio uzatgichlarida antenna fidel tizimlarini va sun'iy yo'ldosh qabul qilish uzatish qurilmalarida profilaktika ishlari joriy yilning 1-23 noyabr kunlari o'tkaziladi Navbatdagi rejali profilaktika ishlari 1-23 noyabr kunlari jadval asosida har bir hududda navbatma-navbat tungi soat 1dan 6 gacha telekuzatuvchilarda profilaktika ishlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu muddat oralig'ida har bir hududda Toshkent shahridan tashqari faqat bir kun tungi soat 1dan 6 gacha davlat va nodavlat telekanallari efirga uzatilishi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston aholisiga televideniya dasturlarini uzluksiz va sifatli tarqatilishini ta'minlash maqsadida radio aloqa, radio eshittirishlar va televideniya markazi Dukning texnik vositalarini yillik rejalarda belgilangan muddatlarda o'chirib, profilaktika ishlari muntazam ravishda amalga oshiriladi. Manba: Qalamprus